together. बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर इन दिनों प्यार में डूबे हुए हैं और वो भी आलिया भट्ट के प्यार में हाल ही में रणबीर कपूर ने इस बात को एक्सेप्ट किया है कि आलिया से उनका रिलेशन स्पेशल है इसी बीच रणबीर ने एक इंटरव्यू के दौरान ऐसी बात कह दी जिससे जानकर आप भी कहेंगे कि प्यार में हर इंसान की हालत ऐसी ही हो जाती है सोनम कपूर और आनंद आहूजा के रिसेप्शन के बाद से ही रणबीर और आलिया के रिलेशनशिप की खबरों ने जोर पकड़ ली थी इसके बाद ही इन दोनों को कई जगहों पर एक साथ देखा गया जिसके बाद रणबीर ने मीडिया के सामने अपने रिलेशन की बात कबूल कर ली है रणबीर कपूर ने अपने दिल की हालत हाल ही में इंटरव्यू के दौरान शेयर किया है रणबीर ने कहा कि किसी से प्यार हो जाना इस दुनिया का सबसे खूबसूरत एहसास है जब आप प्यार में पड़ते हैं तो सब कुछ बहुत अच्छा लगता है यहाँ तक कि पानी भी शरबत लगने लगता है प्यार ने ही मुझे बेहतर इंसान बनाया है प्यार आपकी जिंदगी को और खूबसूरत बना देती है आलिया भट्ट के लिए रणबीर की दीवानगी का सबूत कई बार मिल चुका है जिससे ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि दोनों का रिश्ता शादी की तरफ बढ़ सकता है